ओ हम्म, हम्म, हम्म, तो यार खेती करो उन्हें आ जाना ओ, ओ खर्चा खर्चा भाई बस हो गया हो गया, हो मम्मा खेती कर यार हुए बचैन तो पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना हुए बचैन तो पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में कोई आशुक क्यों बन जाता है दीवाना अगर एक दार हो जाए किसी से प्यार हो जाए अगर एक दार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना हुए बचन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में क्यों बन जाता है दीवाना सबर के हसीलम है तेरा एहसास करते हैं तेरा जब जिक्र आता है तुम ले को तड़पते हैं हमारा हाल ना पूछो कि दुनिया भूल बैठे है चले आओ तुम्हारे बिन न मरते हैं। को वैसे तड़पाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को सलामा हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਉਹ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਘਰ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣੇ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਫਿਰ <laughs> ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ কি mm-hmm. চ্যানেলকে সাথে বেলটিতে ক্লিক করুন আরও নতুন ভিডিও দেখুন